Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de Mini War. En esta, la primera sección. Antes de que empezara a grabar estaba viendo en internet una historia sobre el autobús de la muerte. Esa historia ya se había contado en una de las horas creepypastas de aquí, hace, hace, hace poco, hace, hace como seis meses. Pero, pero continuando con nuestra historia de Sakura Kinomoto y su sueño real, comenzamos. Luego de que, luego de que Sakura Kinomoto despertó y se fue a la escuela, y su más sorpresa fue que en el que había tres personas, tres personas nuevas como alumnos. Aquellas personas eran los eran las personas que habían, que había visto y oído en sus sueños. Como decía, después de que Sakura Kinomoto se enteró que, que los tres niños eran... ¿Qué, pasará, ¿Qué pasará cuando el ejército de Jaco esté reunido? nos reuniremos con él Ustedes intentarán a su mundo de estos demonios de la oscuridad y podrán ir despertando y descubriendo su máximo poder. no, pero no solo cuando Solo podemos decirle eso, señorita Kino. Después de esa plática, el descanso terminó y regresaron a clases. Después de Están informados sobre la batalla que está próxima a iniciar.

Haku y los ejércitos junto con Sakura puedan vencer a los siete demonios de la oscuridad. Comenten en la, en la bandeja de comentarios. Y antes de despedirme, voy a que emisora de aquí, de la, estación de radio. leyendo no masista.